Of course, mashabiki ni wengi kama unavyoona mtazamaji wa Stein TV wamejitokeza hapa kushuhudia kandanda mubashara kabisa la kimtaani mtaani. Naitwa uh, Ukwamani Super Sodo Cup wako hapa kushuhudia mtanangi ambao unaendelea vindani sasa hivi kati ya Mamelodi dhidi ya Mnazini wakimenyana pale kwenye michuano hii. Mashabiki ni wengi kama unavyoona na bado tunaendelea kupiga story, lakini naona kuna mdada hapa. Eh, bana na dada, mambo poa? Vipi? Safi, kwa poa. Mimi niko poa. Majina yako unaitwa nani dada? Aitwa Christina Pius. Christina Pius, mpenzi wa soka sana tu. Wewe katika timu hizi ambazo ziko ndani hapa, wewe unashabikia timu gani? Mnazini. Mnazini. Kwa nini Mnazini? Au ndo chama la nyumbani? Chama la nyumbani hapo pia naipenda. Naipenda. Kwa namna ambavyo wanakipiga. Mm-hmm. Yes. Kwanza nataka kujua uh, mwitikio wa ligi kuanzishwa hapo, uliitikia vipi? Kwa sababu unaona wanawake ni wachache, wanaume ni wengi kweli kweli. Uh, kwa kuwa mi mpenda mpira mpira kwao, nilifurahia kwanza kwa sababu najua nakuja kuenjoy game. Ah, nilipenda lakini uwepo media pia hapa Stein TV tuko hapa kupiga stori na nyinyi, mmefeel vipi? Mmejisikiaje? Ah, tunajisikia la tunajisikia amani na sikuonekana kwenye kideo. Mm. Neno moja kwa wapinzani wako ambao mnacheza nao tunawaambia wana maajabu, tutawafunga tu. Mm. Bana, asante sana. Ah, poa, karibuni. Bana, bado tuko hapa tunaendelea kushuhudia mpira. Mara baada ya half time tutazungumza pia na baadhi ya wachezaji pia makocha, lakini pia mpira kumalizika pia tutazungumza nao. Naitwa Deus von Bismarck, nyuma kamera yuko Mohamed Ali.